महेश्वर में होगी दबंग तीन की शूटिंग जी हाँ दबंग तीन की शूटिंग इंदौर के पास महेश्वर में शुरू होने जा रही है और एक अप्रैल से सलमान खान का एक्शन महेश्वर के अहिल्या घाट पर नजर आएगा दबंग तीन की शूटिंग के लिए सलमान अपने भाई अरबाज के साथ इंदौर आए उनकी पूरी टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है अरबाज के साथ उनकी गर्लफ्रेंड जार्जिया भी थी और सलमान भी इंदौर में ही रुक गए लेकिन वे सुबह महेश्वर पहुंचेंगे पता चला है कि फिल्म की शूटिंग अहिल्या घाट पर होगी और अहिल्या घाट को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है कुल मिलाकर यहाँ पर नर्मदा मंदिर के साथ ही कुछ अन्य स्थानों पर भी शूटिंग की जाएगी यह भी पता चला है कि सलमान को जोड़ों का यहाँ पर विवाह भी कराने वाले कहा जा रहा है कि फिल्म का टाइटल सॉन्ग हुड़ दबंग दबंग के कुछ दृश्य भी अहिल्या घाट पर फिल्माए जा सकते हैं रविवार की सुबह सबसे पहले प्रभु देवा महेश्वर पहुंचे और उन्होंने घाट सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया सलमान खान के परिवार की यादें भी महेश्वर से जुड़ी हुई हैं।